Задаем правила для визуального выделения ячеек. Нас интересуют ячейки, в которых стандартизованные остатки больше 1,96. Итак, мы видим подсвеченные красным остатки. И делаем вывод, что для людей молодых свойственно не интересоваться политикой для людей пожилых 58 лет свойственно интересоваться политикой. Потом эта тенденция с увеличением возраста становится все менее заметной. Итак, только для определенных возрастных категорий свойственно наличие связи. Не интересуются политикой, интересуются политикой для людей среднего возраста четкой закономерности нет. То есть для людей среднего возраста среди них есть те, которые интересуются политикой, и те, которые ею не интересуются. Соответственно, мы можем делать вывод, <clears throat> что именно здесь сосредоточены те 13-14% респондентов, для которых выявлена ранговая связь Для остальных респондентов есть накладывание различных тенденций, видимо, их надо выяснять людей среднего возраста. Кто-то одни на одном уровне интересуется политикой, кто-то на другом. Поэтому людей среднего возраста связь не выявлена. Следующий вопрос. Связан ли возраст с нашей наиболее интересующей переменной а именно участие в массовых акциях протеста законных. Та же опция. Меняем объясняемую переменную на участие в акциях. Зависимая переменная дихотомическая, то есть, строго говоря, она номинальная. Расширительно говоря, она к неприменимы методы которые применимы и к интервальным шкалам. Но пока что мы ограничимся интерпретацией ее как интервальной переменной, поэтому в статистиках мы снимаем корреляции, оставляем остатки по квадрату, запускаем. Опять же табличка большая, где лучше интерпретации, опять же, переносим ее в Excel. И снова